オすオすふわりのオリンピック解説第3回組手のポイント計算方法について説明するよえ計算は苦手うんふわりもふわり塾前回のおさらい組手の試合はポイント勝負 先に8ポイントの差をつけるか3分の競技時間が過ぎて取ったポイントの多い方が勝ちじゃあどうやったらポイントがもらえるのこうだポイントはいっぱいもらえる順に1本技あり有効1本は必殺の一撃が決まった時なんと3ポイント 頭部への蹴りか投げた相手への突きが決まるともらえるよ試合でよく見かける一本は回し蹴りが多いかなこういう感じ技ありは2ポイント相手の胴体への蹴りでもらえるんだ胴体っていうのは胸背中お腹脇腹のことだね 試合でよく見る技ありの技はやっぱりね中段の蹴りが多いこんな感じで月とのコンビネーションでよく使う人が多いんだ有効は有効なんだ最もスタンダードなんかね聞いてるって特定の攻撃部位のいずれかに月きもしくはうちが決まると 1ポイント特定の部位っていうのは頭顔首お腹胸背中と脇腹の7箇所手足以外の上半身に月か内が決まれば有効って覚えとけば OK せっかくだから月とうちの違いについても教えちゃおうかな。 簡単に言えばまっすぐ打ち出すパンチはこれは月聖政権好きとかワンツーもそうだね上下左右から打ちつけるパンチは打ち例えばみんなも知ってるねそう打ち下ろし鉄槌これは打ち勘のいい門下生はもう気づいたかもしれないそう 本の条件に投げられた相手への突きってあるんだよね。空手に投げ技はない。そう思っていた時期がふわりにもありました。あるんだなぁ、これが。ただし、両手で相手の道着を掴んだり、背負い投げみたいな帯よりも上を支点にして投げる技は反則になるからね。注意ところで、空手を見てると 組手でも型でもちょくちょく「決め」って言葉が出てくるんだけどよくわからないよね正直ねふわりもなんてか説明しにくいこうなんかあ決まった気持ちいいこういう感じ誰が見てもこれは気持ちよく決まりましたわっていうのが決め考えるな感じろそれが決めだふわり塾 ここまでわかれば組手の基本はバッチリのはずあとは実際に試合を見て組手のめちゃくちゃかっこいい攻防を楽しんでくれよないろんなね動画が出てるから見たらいい目をねしっかり磨いて見ることが大事次回は型の説明をするよ組手とは全然違うかっこよさや雰囲気があるから知ってもらえたら嬉しいなそれじゃあ次の稽古で 以上オス